bwana Gips tupe mpango leo bwana, niaje leo bwana, hakuna form. Wewe ndo mkuu huku. Bwana leo hata mimi bwana nafanya aje bwana, tunataka form bwana. Leo ndio ni Friday bwana. Eh, sasa situtolee form, unajua wewe ndio mkuu. Wewe unajua kuuza mbuzi huko nyumbani, unakuja huku unaleta pesa tunakula. Bwana wote ni hata unajua tumetoka na bee huko kwa nini bwana. Tunajiuliza form ni gani ama kwa nimepanga, wacha nione kama najaribu maadhi kama atakuja kitu bwana. Kwa hauna kitu na huyu mrembo ni rangi ya rangi elfu kumi bwana, hata si rangi ya Nione maadhi kama atatoka. Sawa sawa sawa. Halo. Naam. Uh, unanisikia? Eh, niko kwa niko kwa niko kwa HOD. Tunaenda mm, nini? Tunaenda Mesopotamia. Eh, iko huko huko nini karibu na, na, na Indian Ocean. Sasa tunaenda kusoma huko na wanahitaji, kuna vitu wanahitaji, wanataka loop of Henle, wanataka mitochondria. Unajua tunaenda kusoma huko eh. Sasa eh, niko hapa kwa HOD, sijui kama ni pay uongee naye, unasikia hata naongea hapa nyuma eh, so wanataka elfu tano na na nini accommodation pia, unajua tutalala huko. Ameniandikia list hapa eh, elfu tano na, na, na ingine accommodation elfu tano so itakuja elfu kumi yote utatuma sawa hii eh, ama nipe chodi ya kuambia juu wengine ni kama watatoka mbele yangu au tuma hii eh? sawa sawa Sito kimeingiana, kimeivana. Form kimeivana. Mkuu. Ah ah, 2022 huyo ndo tunampea rais. Huyu ndo mkuu, wewe ndo mkuu kipi? Hakuna mtu Kimeiva, kimeiva ndio hii. Hakuna ameingia. Twende <laughs> form. Kimeingia na dhambi. Kimeingia na Kimejipa, imejipa. Hapo kunywa, kukunywa yani party after party. Eh? Party after party. Party after party. Tuwe tupeleke kwanza tukule eh. kwanza, tupeleke tukule. Tunafanya aje leo tunaanzia wapi? Eh, tuanzie wapi? Eh. Mm-hmm. Acha tutafikiria na huko mbele kwanza tuende tukule kwanza. Sawa. Eh.